Hi, uh, welcome back to my channel with Luis Ascension Vlogs So ito kasama ko si Kuya Sam So uh, hindi ko alam pang ilang araw er, na namin nagja-jogging uh, walkathon Palayo ng balayo So this time kahapon ay mga 6 kilometers ang nilakad namin Ngayon 6.36 uh, 6.36 to be exact So hindi ko alam kung makakailang kilometer kami ngayon So update namin kayo later So I'm right now ay ang oras um, mag ano na eh 5 o'clock before 5 o'clock yata hindi ko alam exacto so see you later bye for now Hi, uh, ito second stopover sa ano, sa Pangpalay proper waiting ship. Ayan, sige so. Ay, ah, third stop namin. Nandito kami ngayon sa, ano, ito, Camellia Montecillo. So, ayan. Pahinga mo ka na kami saglit, mga 1 to 2 minutes. Bago kami, ano, pang-jogging ulit. Hindi namin alam kung saan kami makakarating. Pero, ang plano namin ay Star Mall. So, yun lang. So, see you later. Bye for now. Ay, uh, ito pang port stop namin. So, nandito na kami sa ayun Nakiri Street so dun sa bandang sa dulo eh papuntang San Jose at saka kay Pian so dadaanan natin yung mamaya maya so kaya pa hmm. I just wanna go to you say